बिल्कुल मत करना देखो मेरा डॉगी की नोज एक सेकंड एक सेकंड इधर इधर इधर कितना क्यूट लग रहा है ये देखो <laughs> इसकी नोज देखो इसका मुंह देखो कितना <laughs> मैं बस बोलूंगी इंसानों की तरह ही मेरे को मैं तो मेरी बात किसी को समझ में कैसे आएगी डॉगी खेल रहा है खेलो खेलो खेलो है ना वो मिलने डॉगी पहले वाला वैसे डॉगी पूछते नहीं है क्या खाना है क्योंकि मैं इंसानों की तरफ बोल सकता हूँ डॉगी के लिए मैसेज भी आता है बस उनकी डॉगी के टीम है अच्छा देखते कौन से डॉगी का मैसेज आएगा ओ ओए तो, तो कन्नू मौसी डॉगी निकली आ मौसी को डॉगी कन्नू मौसी डॉगी निकली आ मौसी को डॉगी कन्नू मौसी डॉगी निकली आ मौसी को डॉगी बोलती हो मैं पौधों की फोटो भेजी है इनका इससे देखो अरे मैं गिर जाऊंगा मैं ओए लग गई रे मेरे डॉगी का अच्छा मौसी ने अपने प्लांट की फोटो भेजी है बड़ा सुंदर पॉट है डॉगी का खाना आ गया है डॉगी को चिकन बहुत पसंद है डॉगी चिकन दिखाओ अपना थोड़ा नीचे झुको हाँ दिख नहीं रहा साफ से तो डॉगी को चिकन बहुत पसंद है हाँ इसलिए डॉगी के लिए आज चिकन बना है खाना है चलो कोई नहीं छोड़ो देखो मेरा डॉगी की नोच एक सेकंड एक सेकंड इधर इधर इधर कितना क्यूट लग रहा है ये देखो <laughs> इसकी नोच देखो इसका मुंह देखो कितना क्यूट लग रहा है पप्पी है ना ये दिखाते हैं ना अगर आपको वीडियो पसंद अच्छा मेरे नाम आपका चेहरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अनसब्सक्राइब कर देना अनलाइक कर देना और शेयर बिल्कुल मत करना बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग